I pozdrav ljudi, evo nas opet, danas ću vam pokazati kako sam nacrtao sliku koju su mnogi pitali kako to radim, pa ću vam danas kroz jedan mali tutorial objasniti kako završavam zapravo ovu svoju sliku koja se sastoji iz četiri dijela, da biste možda i vi mogli pokušati nešto slično nacrtati. Zato ostanite tu i vidimo se nakon internetu. radio, pošto je to dosadno procesa, prije svakog naravno crtanja trebate skicirati šta ćete crtati. Ove tri slike su već uveliko gotove, već su dobro se uslušle. Možda ću ovdje još malo korekcija napraviti koju ću raditi kasnije, međutim da se mi bacimo na ono što ću raditi raditi, a to je ova treća slika. Ovo ne treba. Evo je. Za ovo nam je potreban znači jedan set kistova ovakvi, znači raznih veličina, debljina i oblika koji će nam poslužiti. Potrebno nam jedna, pa kako bi rekao, platforma, ja sam za poklopa pa kanče, gdje pa bi postavila plate. Za što je potrebna spružnost? Spružnost nam je potrebna za cijeđenje pistova koji ćemo naravno ostavljati u vodu kada budemo koristiti, da se ne farba slova. I potreba nam je jedan set uvodnih boja i tempera, za sve s čim hoćete da radite, ja sam da koristio ovo ove uljne boje i koristio sam e, tekstilne boje. Pa tako ćemo krenuti sa pripremanjem podloge, odnosno dijelova koji prvo trebamo Znači ova slika će se ovdje sastojati iz dva ovako neka srednja cvijeta, ne poput i vamo, dva lista koji su isti boji kao i cvijete, što je, kamo reći, malo neobično. I tu te stavnike ili stava koji će biti zapravo E, sada kada sam ovdje nastavio far koju hoćemo koristiti, ja sam u slučaju žarko plavo, plavu, ovaj, modnu plavu, zavisi kako hoćete, bit će mi malo e, tamnija zadnje dvije, odnosno prve dvije slike u odnosu na ove zadnje dvije, pošto tako sam zamislio, da se pa ću koristiti ovo ovdje. Potrebno je e, kist malo zamočiti u vodu i zatim cijeti u ovu skužu. I onda možemo krenuti sa procesom farmanja koji u početku može biti jako dosadan i pomalo neobično kako će to izgledati. Ono što je potrebno je da prilikom početnog e, farba, odnosno narušenja podloge, nikad ne idemo tačno do ivica koje smo skicirali, već idemo samo sredno, a ivice ćemo naknadno vratiti detalje. stavljike crnim Znači Znači ćemo uzeti bojenje e, stavljike crnom bojom, odnosno pravljanje temeljne boje, a kasnije ću naravno sve to uporaviti, znači bitno je napraviti prvo podlogu sa kojom ćemo kasnije raditi detalje. Postupak je isti kao i sa plavom, znači potrebno je da sve crne dijelove prijeđemo bar jednom i također ne idemo do ivica, već idemo samo srednjom. ništa neku sve bespotrebni pritisak, pravi nego polako. U svakom slučaju ne trebate se bojati boje sve da nešto radite pogrešno, sve se da popraviti. Ono što vam ja preporučujem da pripazite kada radite ivice, da tada ne prelazite na bijelu novu stranu, da ne pravite greške jer je to teško popraviti na bijeloj podlozi. Ako već neka druga boja podloge, onda je već to lakše. Znači, potpuno se opustite i uživajte u onome što radite. I naravno, odvojite sve vremena da nigdje ne žurite. Jer ovo nije nešto što se treba žuriti, već se radi polako, temeljno i detaljno. Sada kada sam završio crne i bijele, sada se mogu raditi opet na plave veće, se malo sam ušla plava boja. Sad ću ured biti malo precizniji. i ponovit ćemo sve ove dijelove glave, a malo ćemo sad ići bliže ivici nego prvi put. I ove također razmazati dobro dijelove koji su nam ostali kako rekao. bilo, da biste kasnije mogli lakše raditi i da biste imali što jednači boj. Sve ovdje svakako dijelo, opet ovako prešćer, U kvi radi jedan dio, drugi dio se već pomalo suši i tako to je. Također sad ćemo se opet vratiti na crne dijele, znači isti proces kao se plavi. Znači sada idemo već malo oštrije ili se pravimo. E sad, kako ovo što lijevice radite pravilno, uvijek svim što imate sliku da vam pošto ja radim naravno na podu, kao što nije normalno ili kao što nije običaj, većina će to raditi uspravno, međutim meni je ovako lakše upravo zbog ovoga što mogu sebi sliku okretati u svi strane, na pa sve strane, da bi napravio što bolje. Ono što ja imam običaj da radim je da radim u uvodnu stranu ivica ovih stabljike, pa onda da tek radim dovoljno. Pa da to ne mora biti, ali ne radite onako kako je vama lakši. Znači lagani pokret i bez žurbe i što pravilniji. Da se tu ne primijeti neki greški koje se mogu pojaviti. Da ste smanjili vjerovatnoću greške, također bitno da se što bolje položaj tijela ruke naštimate, da biste imali što un po' di problemi U Đuvenini će se opet dodatno raditi, kada se bude radilo konačno sjenčenje, to ću vam pokazati na kraju. Nadam se da smo završili crni Sada možemo prijeći opet na plavi. Sada ćemo na plavi također, također izvući živice, pa ćemo kasnije da u sredinu. Znači, bitno imati sada malo više jednostavno se ovako nas začne poštivati već stavite previše farbe, u slučaju kožu, se da onda tu fara vrlo lako Razlazak je po ostatku testi površine. Znači prvo ili jedno od prvih pravila priliku crtanja, odnosno pogotovo bojenja, ne smijete se bojati boje farbe. Znači nemojte se bojati da ćete pogriješiti, sve se to ovako i ovako može popraviti, ali na kraju ćete shvatiti kako. Ako se pitate možda zašto nisam u vode crnu završio, to što je jasno kasnije, jer mi se ova ovdje treba oklapati sa slikom pored ove, tako da ću to na kraju završiti. također bio vojevode plavi list, međutim pokušat ću i nastavljati. uzeti tipovu sliku koja dolazi zajedno sa ovom, I na osnovu te ćemo sada da radimo ovi ovdje sastav. Da bi to bilo što jednakije kada stavimo na zid. Možemo primijeti da se ovdje jako dobro uspio uklopiti. slike koristio da bi svjetlost dolazi iz desnog i gornjeg ugla, što znači da bi tamnija strana treba biti lijeva i donja. Pa ćemo mi sada donju stranu i lijevu zapravo ovdje učiniti tamnijom tako što ćemo još jednom prijeći ivicu crnom bojom. Tu znači da ćemo imati efekt neke svjetlosti, odnosno sada sjeći to se možda neće ne primijetiti odmah, međutim kasnije kada dodamo malo bijele sa kontrastrane, to će biti ovako lijepo. Znači ono što je bitno idemo do pola ovih samim plavim listovima i cvjetovima. Na ove tanje dijel ne moramo toliko ovrća pažnju, jer se Sada možemo pustiti ovo malo da se osuši da bismo mogli nastaviti raditi i šta možemo još uzeti je da krenemo zatavljivati ove dijelove koje ću, vam pokazati kako na primjer dio pomoći prema tam također na svim ovim istorima. Da smo dobili taj što slabiji prijelaz da ne bi tu bilo ovdje, ova će se crna pretapati u neku plavu. To možete uraditi na dva načina. Prvi način je da pravite tamnu plavu boju, odnosno dodate u plavu crne boje, u jednom sloju pa pređete to, pa onda u drugom sloju da uradite još tamnije da biste imali što slabiji ovdje prilaz sa crnom, da bi na kraju bila crna skroz. A drugi način je kao ja da ću crnom odmah pokušati tu sjenu vamo, a pokazat ću vam i kako jer sam to radio u ovim priješnjim slikama. Da bi tu bio fački skroz dio crna. To ja radim tako što uzmem crne farbe i uzmem malo, malo, vrlo malo plave farbe i krenem onda u sjenčinu. Idemo tako, skroz zivce. Ovako. To će isto raditi. Na ovom lišću to biti samo dole jer smo rekli da se dolazi sa korista. A ovom će ovdje biti, znači ovdje aqui, E sada kada smo radili sjeće listova, šta radimo sljedeće? Sljedeće je da koristimo opet plavu i da prelazimo ponovno ove dijelove, jer vidite i dalje su šarene nisu, nemaju čistu boju, a istovremeno ćemo ovu koji smo previše zatanili osvijetiti. Na koji način? Pa isto kao što smo radili sa crnom bojom. Znači povlačimo prema tamo i tako ćemo dobiti taj blagi prijelaz s crne na plavu. gostosa. i da će možda prihvatiti još jedno ili dvije, a dođemo rad sa svetom glavom, ali vidjet ćete kasnije zašto. Šta sada radimo? Sada ćemo uzeti drugi list, jedan manji ovakav, i uzet ćemo bijelu pa. Bijelu temperu, bijelu boju, kako god hoćete. Ovo smo išli crno, znači u smo išli lijevu i dolnu stranu, bijelom ćemo ići sada gornju i desnu stranu. Krećemo odavde. Znači, lijevu. kada je je više od toga. Sad kada se već hladno sušta, ja mogu primijetiti da ovdje crni postupak. Potrebno je ostaviti malo da se osuši farba da bi smo mogli nastaviti. Ovo sjećenje crne, odnosno bijele na znači da dajemo trodimenzionalnu trodimenzionalni dojam slici, odnosno da nije to dvodimenzionalna jednostavna slika, ovako već ima neku punoću. Šta ćemo ovdje još odavati? Znači, to ćemo uzeti jednu svjetliju plavu ta prava. Meni vrlo malo treba, jer ja puno plavi 120 glavi kist. I da osvjetljimo plavo. Također, ovo sad što radimo isto služi, znači da bismo dali trodimenzijalni osjećaj slici. Da bismo imali ti neki svjetlih dijelova. Ovo je možda čak bolje raditi malo kada se slika osuši, da bi se bolje primijetila osvjetlja prava, međutim ja ću dati demonstracije i pokazati vam odmah šta i kako. Znači bitno je da navući sam, A što više je taj vano prema vanjskim dijelovima, u odnosu na ove utrašnje jer smo ove unutrašnje naravno možemo još ovdje provesti vremena i vremena dotjerivajući e, ovu sliku da bude što bolja, što preciznija, može se tu još par neki mali caka uraditi sa bijelom bojom, sa crnom, pa čak i sa plavom nekim dijelovima. Međutim, ono je ovo je suština koju sam vam pokazao, vi bilo sve do vas koliko ćete još prevesti vremena dotjerivajući ovu sliku. Na kraju to trebalo izgledati Znači tu će biti četiri slike, jedna do druge, okrećemo preko zidu. To bilo to što se tiče ovoga crteža, ovako to na kraju trebalo izgledati. Ono čemu ću ja još posvijetiti pažnje i dotjerivati je tu ovaj ovdje dio i ovaj ovdje dio, taj prijelaz da bio što prirodniji i što ljepši. Ono o čemu sam vam govorio da mi je ove desno dvije slike e, malo svjetlije u odnosu na lijeve, tako sam ja to i htio. Znači ove dvije su samo rađene prvo svjetlo plavom, pa onda tamno plavom i onda su ovi tamni dijelovi rađeni sa crnom. Također ovaj ovdje dio treba malo posvjetljiviti kako je ispalo kad je se ušlo U suštini to je to, 90% nekog posla je ovdje završeno, znači još par malih ti neki detalja i bit će spremno za kačenje na stolu. E, što se tiče ovoga klipa, to bilo sve, vidimo se u nekom od narednih, možda gdje vam pokajem neki drugi način crtanja, a ostanite mi lijepi, zdravi i pametni, pa se vidimo opet. Lijep pozdrav!